अध्याय पंद्रह पांडवों का सामयिक श्लोक संख्या पच्चीस और छब्बीस जलोकसं जलेय जलोकसं जलेय Yellow-Kasam of the aquatic of the aquatic delay delay in the water in the water yet but yet as it is as it is mahan mahan mahanta mahanta the larger one the larger one adanti adanti swallow swallow Anjasha, Anjasha, smaller ones, smaller ones. Durbalam, Durbalam, the weak, the weak. Balina, Balina, the stronger, the stronger. Rajam, Rajam, O king, O king. Mahanta, Mahanta, the strongest, strongest. Balina, Balina. al by the strongest. By the strongest. Yadurbin, Yadurbin by the descendants of Yadu. Mahadbin, Mahadbin, one who has greater strength. One who has greater strength. Pitaran, Pitaran, the common one. The common one. Vibhu, the now that your Godhead Yadun, Yadun, all the Yadu, all the Yadu, Yaduti, Yaduti, by the Yadu, and Yonyam, and Yonyam, among the other, among the other, or among one another. Go, go, go, Bhavan, go, Bhavan. Translation O King, as in the ocean, the bigger and stronger aquatics swallow up the smaller and weaker ones. So also the Supreme Personality of Godhead, to lighten the burden of the earth, has engaged stronger yadus to kill the weaker, and the bigger yadu to kill the smaller. अनुवाद श्लोकोत्तर हे राजा जिस तरह समुद्र में बड़े तथा बरसाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल प्राणियों को निगल जाते हैं उसी तरह भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए निर्बल योद्धों को मारने के लिए बलशाली योद्धों को और छोटे योद्धों को मारने के लिए बड़े योद्धों को भिड़ा दिया है Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. In the material world, the struggle for existence and survival of the fittest are laws because in the material world there is disparity between conditioned souls due to everyone's desire to lord it over the material resources. The very mentality of lording it over the material nature is the root cause of conditioned life. And to give facility to such imitation lords, the illusory energy of the Lord has created a disparity between conditioned living beings by creating the, the stronger and the weaker in every species of life. The mentality of lording it over the material nature and the creation has naturally created a disparity and therefore the laws of struggle for existence. In the spiritual world, there is no such disparity nor is there such a struggle for existence. In the spiritual world, there is no struggle for existence because everyone there exists eternally. There is no disparity because everyone wants to render service to the Supreme Lord and no one wants to imitate the Lord to become the beneficiary. The Lord being creator of everything, including the living beings, factually is the proprietor and enjoyer of everything that be. But in the material world, by the spell of Maya or illusion, this eternal relation with the Supreme Personality of Godhead is forgotten. And so the living being is conditioned under the laws of struggle for existence and survival of the fittest. भौतिक जगत का नियम है जीवन संघर्ष में योग्यतम की उत्तर जीविता क्योंकि जगत में बद्ध जीवों के मध्य जो असमानता है वह भौतिक साधनों पर प्रभुता जताने की इच्छा के कारण है प्रकृति पर प्रभुता जताने की यही प्रवृत्ति बद्ध जीवन का मूल कारण है ऐसे बनावटी प्रभुओं की सुविधा के लिए ही भगवान की भ्रामक शक्ति ने बद्ध जीवों में प्रत्येक योनि के अंतर्गत सबल तथा निर्बल की सृष्टि करके अंतर उत्पन्न कर दिया है प्रकृति तथा सृष्टि पर प्रभुता जताने से ही असमानता की सृष्टि हुई और इसी से जीवन संघर्ष का नियम आया आध्यात्मिक जगत में ना तो ऐसी असमानता होती है ना ऐसा जीवन संघर्ष आध्यात्मिक जगत में जीवन संघर्ष इसलिए नहीं रहता क्योंकि प्रत्येक प्राणी का अस्तित्व शाश्वत है वहाँ असमानता इसीलिए नहीं रहती क्योंकि प्रत्येक प्राणी परमेश्वर की सेवा करना चाहता है और कोई भी लाभ के लिए भगवान का अनुकरण नहीं करता भगवान हर वस्तु के यहाँ तक कि जीवों के भी सृष्टा होने के कारण प्रत्येक वस्तु को भोगता है लेकिन भौतिक जगत में माया के जादू से भगवान के साथ का यह नित्य संबंध भुला दिया जाता है अतएव जीव जीवन संघर्ष तथा योग की उत्तर जीविता नियमों के द्वारा बद हो जाता है ॐ ज्ञानतिमरन्दस्य ज्ञानजनाशलाकया चतुर्मिनः तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यामनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं Amsterdam भूमि के भार को और भारी करके शासन कर रहे थे ये धरती माता के लिए एक बोझ का सदृश था So at that time, at that time Bhumi went along with all the demigods. They approached Lord Vishnu. Somebody answered your phone. At that time, uh, all the demigods, along with Lord Brahma, they, they went to the shore of the milk ocean and they prayed to the Lord in Svetadvipma and they pray- prayed to Garbhodakashai or Shirodakashai Vishnu. तो मातृभूमि जो है देवताओं के पास जाती है और देवताओं के सहित ब्रह्म सहित ये लोग भगवान के हेतु निकल पड़ते हैं और जाते समय रास्ते में एक नदी पड़ता है क्षीरोदक्षा विष्णु रहते हैं या गर्भदक्षा विष्णु And the Lord conveyed the message into the heart of Brahma that he was going to come into the on the earth and that all these demigods, if they wanted to associate with the Lord and take part in his pastime, they should take birth in the Yadu dynasty. ये सारे देवताएं जो हैं ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी ये उनसे वार्तालाप करते हैं और आगे चल के भगवान का जब अवतरित का लीला इस धराधाम में होता है तो सारे ये देवता जो है भगवान के पार्षद के रूप में यदुवंश में जन्म लेते हैं So they had all come to be in the pastimes of Lord Krishna, and of course Lord Krishna appeared in Mathura and immediately had to deal with different demons who were coming to him. bhagwan is tarike se mathura mein avtarit hote hain There was first of all Putana, and who came in the form of a beautiful woman just to try to kill baby Krishna. And then there was Sakatasura, who was a demon who was hiding in the form of a cart. द्वितीय में सटकासुर है जो एक बैलगाड़ी का रूप धारण करके भगवान को मृत्यु दंड देने के लिए Then Trinavartasura came in the form of a whirlwind and picked up Krishna and carried him up into the air. त्रिनावत आता है एक घूर्णी वात्या के आवा के झोंके की तरह भगवान को मृत्युदंड देने के लिए And this was when Krishna was just still a, a small child. He was just still crawling. He was playing the part of a small baby. And these different demons had all come. Krishna had to kill them. तो इस समय ये सारे राक्षस भगवान को मारने के लिए आए थे भगवान उस समय एक छोटे से बालक के रूप में थे और इतने भी बड़े नहीं थे ये तो घुटनों में चल भी नहीं पा रहे थे And then Krishna grew up as a cowherd boy. He was going to the forest in Vrindavan and different demons were coming there and trying to kill Krishna. भगवान जब बड़े होते हैं और बड़े होकर एक ग्वाल बाल का रूप धारण करते हैं तो उस दौरान जब जंगल में जा रहे होते हैं ग्वालों को लेकर बहुत सारे राक्षस होते हैं वहाँ पर Demons like Agasura, Aga, and Bakasura also. Bakasura was the brother of Aga. They were both brothers or sisters. They were, Putana was their sister. तो वहाँ पर राक्षस रूप में प्राप्त होते भगवान को अघासुर और बकासुर ये अघासुर और बकासुर के बहन के रूप में पूतना सर्वप्रथम आई थी A nice family, isn't it? <laughs> Putana and Bakasura and Agasura. ये बहुत सुंदर परिवार है ना पूतना अघासुर और बकासुर जैसे So they were all delivered by the mercy of Lord Krishna. And of course there were many other demons. Kasi, proud Kasi came in the form of a horse. Krishna had to kill him. हाँ, और भी राक्षस आते हैं भगवान को मारने के लिए उनमें से एक है केसी जो देखिए घोड़े के रूप धारण करके आते हैं And then there was Dhenukasura in the form of the bull. और उसके बाद हनुका असुर जो एक बैल के रूप में आते हैं And sometimes the demons would come, they would disguise themselves and they could take the form even as cowherd boys and they could try to bewilder the mind of Krishna and Balaram. तो कभी कभी ये राक्षस जो है ग्वाल के रूप धारण कर लेते थे और इन्हीं के झोट में चले जाते थे ताकि भगवान कृष्ण और बलराम जो है इनको देखकर भ्रमित हो जाए So Lord Krishna would have to deal with all of these different demons who had actually been sent by Kamsa to try to try to kill Lord Krishna. तो ये जितने भी राक्षस यहाँ पर भगवान की लीला में आ रहे थे ये कंस के द्वारा प्रेरित राक्षस थे इनका उद्देश्य एक ही था भगवान कृष्ण को मृत्युदंड देना Mm, one by one they were all delivered by the grace of Krishna. They were all freed from their demonic body and they were liberated. एक एक करके भगवान के द्वारा इन सबको मुक्ति प्राप्त कराया गया ये जितने भी आसुरिक शरीर में स्थित थे ये उस शरीर से मुक्त हो गए And then you had the battle of Kurukshetra, where Krishna arranged all of these armies, so many armies, and crore, thousands, hundreds and thousands and millions of people all came to fight at Kurukshetra. फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध आता है और कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध भूमि में बहुत सारे योद्धा युद्ध के लिए आते हैं हजारों लाखों संख्या में सैनिक यहाँ पर युद्ध के लिए एकत्रित होते हैं Krishna arranged for them all to come together to fight and kill each other. तो भगवान कृष्ण का यह व्यवस्था था कि ये सब योद्धा एक साथ एक जगह पर एकत्रित होए और एक दूसरे को मार डाले And in this way the earth was relieved of the burden of all of these demonic people. तो इस तरीके से ये धरती का भार जो खाली होता ये राक्षस रूपी मनुष्यों का वध होने के बाद Sometimes Krishna does these things. He will bring people together and they will just killed them all at one time. कभी कभार भगवान ऐसे प्रक्रिया करते हैं कि लोग एक जगह पर एकत्रित होते हैं जरूरत लोग और उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है Just like the sometimes airplanes carrying hundreds of people, airplane crashes, all the people die. कभी कभार ऐसे होता है जैसे ये व्योमयान व्योमयान के अंदर बैठे हुए लोग इकट्ठे जाते हैं और इकट्ठे व्योमयान जब ये दुर्घटना ग्रस्त होता है तो उसमें बैठे हुए सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है more than hundred years ago they had built the ship सौ साल बहुत मतलब वर्ष पूर्व सौ या अधिक वर्ष पूर्व उन्होंने एक जहाज बनवाए थे And they claim this ship is invincible, it can never sink. और ये जहाज ऐसा था अदृश्य रूप में चलता था It was called the Titanic. और ये जहाज का नाम था Titanic It was very big and very luxurious. और ये जहाज बहुत बड़ा था बहुत विशाल था और इसके अंदर बहुत सारे व्यसन थे And they arranged that it would have all the facilities for all the wealthiest people to go and sail on the boat and they would feel the luck, they would enjoy the luxury. इस जहाज के अंदर सारे प्रकार का रेशन का सुविधा रखा गया था ताकि बहुत सारे धनवान लोग जो है इस जहाज में यात्रा कर सके और सारे सुविधाओं का लाभ उठा सके So the ship, on the very first voyage, the very first time it was to cross the ocean, it crashed into a big iceberg and sank, and everybody died. तो ये प्रथम दिन प्रथम दिन यात्रा के इस जहाज का तो इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ जब निकला तो जहाज जाकर एक बहुत बड़ा बर्फ के टुकड़े में टकराया They were they were so sure that this ship is invincible that can never sink. They didn't put any boats, any little raft, any rafts or life rafts to save people. तो उन लोग कितने वो थे मन के अंदर स्थिर थे कि नहीं इस प्रकार के जहाज कभी भी डूब नहीं सकता और इसीलिए उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बोट को भी नहीं रखा गया था There was only one very small boat and they put some of the young ladies and young children they put them in the boat तो वहां पर सिर्फ एक छोटा सा बोट रखा गया था उसमें कुछ युवक मतलब युवतियों को और छोटे बच्चों को रखा गया and everybody else died They all went to the bottom of the ocean. और बाकी सारे जो लोग थे वो इसमें मृत्युकरण करते हुए समुद्र के सतह में चले गए Krishna arranged hundreds of people, many rich, important people all died. जो भगवान कृष्ण की व्यवस्था था कि बहुत बड़े बड़े धनी व्यक्ति और राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो हैं एक साथ मराए गए Krishna arranges, he brings these people together and he arranges to take them out from the world. ये भगवान कृष्ण की व्यवस्था था कि ऐसे सारे लोगों को एकत्रित करना और एकत्रित करके इस धराधाम से उनको विताड़ित करना Of course, they take birth again, but still, they do not die in a very pleasant manner. हो सकता हो ये फिर से जन्म लिए हो लेकिन उनका मृत्यु जो है सुंदर तरीके से नहीं हुआ था So here you have the Yadu dynasty and the Yadus, they're all great devotees of Lord Krishna and they also fought with each other and they killed each other. यहाँ पर यदुवंश का वर्णन किया गया है यदुवंश में रहने वाले ये सारे सदस्य भगवान कृष्ण के भक्त थे अभी तो ये आपस में युद्ध करके मृत्युवरण को प्राप्त किया So Srila Prabhupada explains the law of nature is that there's always a struggle for existence. And the people who are the strongest and the fittest, they will survive over the weaker. तो भगवान कृष्ण की ऐसी व्यवस्था था कि जो शक्तिशाली लोग हैं वो विद्वत यानी कि जो दुर्बल लोग हैं उनके ऊपर शासन करके जीवित रहते थे An example is given in the ocean. You have big fish, they eat the little fish. तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया गया है समुद्र में रहने वाले बड़े मछली छोटे मछलियों को निगल जाती है Sometimes they have, they show films, that you see the big shark coming, and all the little fish, they panic and they just try to get away because the shark comes and the shark so big and, and nasty and will devour all the little fish. कभी कभार हम चित्रालय में देखते हैं कि बड़े मछली जो एक बहुत बड़ा संकुच मछली कहते हैं वो आ रहा होता है और छोटे मछलियां उनको देखकर रास्ते से भाग जाते हैं सो कृष्ण arranged that not everybody is the same. Some people are big and strong and others are weak. भगवान कृष्णा इस तरीके से व्यवस्था करते हैं कि सारे ये जितने भी जीव हैं सब एक जैसे नहीं हैं कुछ इसमें अत्यधिक शक्तिशाली हैं तो कुछ इसमें निर्बल हैं And that's not only true in the human species, it's there in all different species of life. ये सिर्फ मनुष्य के जीवन में नहीं है ये अन्य जीवात्माओं के अंदर भी एक प्रतिस्पर्धा लगी रहती है Hmm. You get dogs. Some dogs are big and strong and other dogs are little and weak. तो आप यहाँ पर एक कुत्ते का उदाहरण ले सकते हैं कुछ कुत्ते बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और कुछ बिल्कुल कमजोर होते हैं And similarly, birds. Some of the birds are big and powerful and other birds are little and small. यहाँ पर एक पंछियों का उदाहरण दिया गया है कुछ पंछी बहुत शक्तिशाली और बड़े होते हैं तो कुछ पंछी जो है छोटे और निर्बल होते हैं So those bigger one- creatures, they dictate, they push away the smaller animals. जो जो बड़े और शक्तिशाली जीवात्मा होते हैं वो छोटे को धकाल कर वो उसके ऊपर राज करते हैं everyone every living entity is suffering and enjoying according to their best activities ये जितने भी जीवात्मा इस संसार में हैं अपने पूर्व जन्म के कर्म के फल के आधार पर इस जन्म में सुख और दुख को प्राप्त करते हैं Just like in the beehive, You have one queen bee, and all the little bees are bringing honey to feed the queen bee. तो जिस तरीके से यहाँ पर मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में उदाहरण दिया गया है मधुमक्खी के जो रानी मक्खी होती है ऊपर रहती है और सारे मक्खिया उसके लिए मधु इकट्ठे करके उस छत्ते में डालते हैं That queen bee is just simply sitting there, and all the other bees they go out and they collect the honey and they bring it back to give to the queen. तो वहाँ जो रानी मधुमक्खी है वो छत्ते के अंदर बैठी रहती है और जितने और मधुमक्खियाँ हैं वो बाहर जाते हैं और मधु को इकट्ठे करके लाकर उस छत्ते के अंदर डालते हैं So someone desires that position. Some living entities, they desire to be the Lord. They want to be the king. They want to be the queen or the king. They want to be in control of others and have everyone serve them. इस तरीके से भौतिक जगत में भी लोग अनायास कभी कभार राजा बनने के प्रयास करते हैं कभी प्रभुत्व दिखाने के प्रयास करते हैं और दूसरे के ऊपर शासन करके इस तरीके से सुख भोगने की इच्छा रखते हैं this is conditioned life where we think like that, that I want to be the controller, I want to be above everyone. ये बद्ध जीव का बद्धता है कि हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं ही इस संसार का पालक बन जाऊं और मैं ही इस संसार का रक्षक बनूं So in conditioned world, everyone is competing with each other. Everyone wants to be the controller, who want to be above everyone. ये भौतिक जगत का नियम है कि हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर शासन करते हुए बलशाली बनने की प्रयास करता है Srila Prabhupada went to Japan and he was negotiating with the printing company to print his books. And he had a meeting with all the directors of the company. प्रभुपाद एक बार जापान जाते हैं वहां पर एक मुद्रण यंत्र का मालिक रहता है उसके पास जाते हैं पुस्तक को मुद्रण करने के लिए और प्रभुपाद जी उनके साथ बैठ के एक आपस में समझौता को of the directors in the company, they came and they gave Prabhupada their name card. And the one man, he was the managing director, his name card was on the top, and the and according to their position, their cards went in the bottom. So the youngest director, his name card was on the bottom. तो वहाँ पर कुछ लोग आए थे जो प्रभुपाद जी को अपना कंपनी का कार्ड दे रहे थे जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था उनका कार्ड जो है सबसे ऊपर रखा गया था और सबके सबसे युवक जो डायरेक्टर था जो कंपनी का उसका कार्ड जो है सबसे नीचे रखा गया था So Prabhupada had a meeting with them, and then after the meeting, all of the directors got up except for the youngest director. The youngest director stayed there and spoke with Prabhupada. So, और मीटिंग के बाद सारे जितने भी डायरेक्टर थे वो सभी चले गए लेकिन सबसे जो कम उम्र का जो डायरेक्टर था वो रह के प्रभुपा से वार्तालाप कर रहा था So Prabhupada asked the young man, he said, what is your goal in life? तो प्रभुपा जी ने उस नवयुवक से पूछे आपका जीवन का लक्ष्य क्या है So the young man took his name card out from the bottom. His name card was on the bottom of the pile of cards. He took it out from the bottom and put it on the top. तो फिर उसने क्या करा उसके जो नीचे रखा गया कार्ड था वो सबसे नीचे से अपने कार्ड को निकाला और जितने कार्ड रखे गए थे उसके ऊपर जाकर रख दिया And he was showing Prabhupada that this is my aim in life. I want to be on the top. I want to be number one. तो उसे वो प्रभुपाद जी को बताया ये मेरा जीवन का लक्ष्य है मैं सबसे ऊपर नंबर वन बनना चाहता हूँ So this is conditioned thinking. The, every, in material world, everyone has that idea. I will compete with everyone. I will do better than them, and I will come on the top. तो ये भौतिक जगत का बद्धता का परिचय है कि हर व्यक्ति इसी तरीके से सोचता है कि मैं सबसे ऊपर आऊं और सबसे बलशाली बनू और सबके ऊपर प्रभुत्वता जताऊ So Prabhupada then compares how in the spiritual world that mood is not there. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन करते हैं किस तरीके से आध्यात्मिक जगत इस तरीके से प्रतिस्पर्धा के अंदर नहीं जीता in the spiritual world everyone lives in harmony and everyone is happy to be the servant of that one supreme Lord who is the personality of God तो यह आध्यात्मिक जगत में हर व्यक्ति अपने सुंदरता और सुशीलता और ज्ञान पारदर्शिता ईर्षा भिन्नता के साथ जी रहा होता है So material world is totally in contrast with the spiritual world. Whatever is there in the material world, it's the opposite from what's in the spiritual world. यह आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत एक दूसरे से परिपूरक है आध्यात्मिक जगत में जो हो रहा है उसका ठीक विपरीत भौतिक जगत में हो रहा है In spiritual world, everyone lives in happy, happy, happiness, in harmony. They cooperate with each other. They work together for the pleasure of the Supreme. ये आध्यात्मिक जगत में एक दूसरे के साथ खुशी से रह रहे होते हैं और एक दूसरे को मदद कर रहे होते हैं और एक दूसरे की खुशी में शरीक हो रहे होते हैं But here in this world, everyone is competing and fighting with each other. We want to be the best. We want to be the controller. और इस भौतिक जगत में एक दूसरे के साथ हम हमेशा प्रतिस्पर्धा के साथ जीते हैं हम एक दूसरे को नीचा दिखाकर स्वयं बड़े बनना चाहते हैं And it's going on at every level. Not only just between one nation and another, but between one community and another, and even in the family, there is competition. Who is the controller? इस तरीके का प्रतिस्पर्धा सिर्फ एक जगह पे नहीं दिखता एक परिवार के अंदर दिखता है एक राज्य के अंदर दिखता है एक देश के अंदर भी दिखता है और लोगों के आपस के गुणवत्ता के अंदर भी Husband's thinking, I'm the controller. Wife is saying, no, you listen to me. तो यहाँ पर पति सोचता नहीं तुम्हारा जो है रक्षक हो स्त्री कहता नहीं आप मेरा सुनो There's always this conflict between people individually and internationally. Everyone's competing and trying to com compete, trying to be the best. और इस तरह का प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत और पारिवारिक और जो राष्ट्रवाद के रूप से देखा जाता है And why we want to be the best? We think, I will enjoy, I will exploit, I will have everything for my sense gratification. वो क्यों बड़ा बनना चाहते हैं प्रतिस्पर्धा में आगे क्यों रहना चाहते हैं क्योंकि वो अपने इस बद्ध इंद्रियों को तृप्त करके भोगना चाहते हैं Of course, it, all the sense gratification is very temporary and illusory, cannot give any real happiness. हम मतलब यदि हो इस भौतिक जगत में जितना भी हमारा इंद्रिया है इसमें जो सुख आता है वो क्षण सुख है और क्षण स्थायी है But in the spiritual world, there is perfect happiness because the happiness in the spiritual world is based on the soul, not on the body. और आध्यात्मिक जगत में जो सुख है वो चिरस्थाई है क्योंकि वहाँ का सुख जो है आत्मा के स्तर पर होता है शरीर के स्तर पर नहीं This world, material world, only there's an illusion of happiness, trying to satisfy the demands of the senses. ये भौतिक जगत का जितने भी ये गुणवत्ता है ये अपने इंद्रियों को लेकर हम भोगने की प्रयास करते हैं But in the spiritual world, there is natural happiness because the soul is manifest. We have a spiritual form in the spiritual world and we can enjoy actual spiritual pleasure. और आध्यात्मिक जगत में जितने भी सुख है वो सुख जो है चिरस्थायी है वहाँ अपितु हम जो भी सुख को अनुभव करते हैं वो हमारे साथ रहता है We enjoy spiritual pleasure by s- simply engaging in the service of the Supreme Lord. हम इस आध्यात्मिक जगत में इंद्रिय तृप्त को और नहीं कर सकते हैं जब हम भगवान के प्रति अनुग्रत रहें The natural position of the living entity to be, to be the servant. ये बद्ध जीव का नित्य बद्धता है कि परम भगवान का वो दासत्व को ग्रहण करे But the disease is to, to think I'm the enjoyer, I'm the proprietor. So in this way, if we have this disease, this consciousness, then you will never be happy, you will never be satisfied. जब तक हम इस बद्ध चेतना के साथ जीवित रहेंगे कि मैं ही भोगता हूँ मैं ही सबका करता हूँ इस प्रकार के चेतना के साथ हम कभी भी खुशी को अनुभूति में नहीं ले सकते The Bhagavad Gita, Lord Krishna speaks of this formula at the end of the fifth chapter. He tells us how we can actually be peaceful. भगवत गीता के पंचम अध्याय में इस तरीके से वर्णन किया गया है कि किस तरीके से हम हमेशा खुश रह सकते हैं Without peace, there's no possibility of happiness. संतुष्टि के बिना सुख कभी भी नहीं आ सकता So the, the peace formula, there are three principles. First of all, to understand that the purpose of all penances and austerities are for the pleasure of the Supreme. प्रथम ये तीन प्रकार के स्तर हैं प्रथम जो है हम अपने जितने भी कष्ट को भगवान के हेतु अनुप्राणित करके समझने की प्रयास करें He is the supreme enjoyer. Everything is meant for his pleasure. इस संसार के सर्वोच्च सुख जो है भगवान के लिए बनाया गया है और वही इस संसार के भोक्ता है And everything which we do, we should actually do it for His pleasure. और इस संसार में हम जो भी कार्य करते हैं हमें जानने की आवश्यकता है ये सारे कार्य निमित्त भगवान के लिए And we should then know also that He is the best friend of all living entities. और हमें ये जानने की निश्चित तौर पर आवश्यकता है कि संसार का सर्वोच्च जो है हमारा मित्र अगर कोई कहलाता है वो वही है We have many friends in the course of our life. They come and go, Sometimes they give up the body, they leave us, we lose our friends. But there's one friend who's always with us. हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे मित्र और बंधु सखा के रूप में आते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं लेकिन एक सखा ऐसे हैं भगवान के रूप में जो कभी नहीं जाता So that friend who is always with us, that is the Lord in the heart, the super soul, who is so kind to accompany us in all of our different births in the material world. हमारे पास एक मित्र ऐसे हैं जो परमात्मा के रूप में हमारे शरीर में निवास करते हैं और ये हमेशा हमें चिरस्थायी सुख प्रदान करते हैं And he is the Upadrashta and the Anamanta. He is the overseer and he is the permitter of all of our activities. और वो जो हमारे अंदर परमात्मा के रूप में रहते हैं और साक्षी के रूप में हर पल हमारे साथ निवास करते हैं और हमारे सारे कर्मों को परिवेष्टित करते हैं And from him comes knowledge, remembrance and forgiveness. उनमें से ज्ञान और प्रभुता और भूलने और जानने की शक्ति भी आती है So he arranges everything according to our desire and our qualification. यहाँ पर सब कुछ दिया गया है हमारा जो जानने की इच्छा और हमारे योग्यता के आधार पर Someone wants to be the king. All right, maybe they're not qualified to be king of a country. Maybe they'll just be the king of some bees or the king of the jungle. Hmm. तो किसी के अंदर राजा बनने की क्षमता हो हो सकता हो उसके अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि संपूर्ण राज्य का राजा बने वो किसी एक छोटे से गांव का राजा बन सकता है किसी एक जंगल का राजा बन सकता है or the king dog in a street. और हो सकता हो वो जो राजा के रूप में एक कुत्ता जो है रोड का राजा बना हुआ होता है So everything is according to our qualification and our desires. ये हमारे जो इच्छा और योग्यता के आधार पर स्थित है Someone's got a strong, powerful position and some um, someone else is weaker. तो इसमें से कोई अत्यधिक शक्तिशाली है तो कोई दुर्बल है It's not by chance. It's the arrangement of the Lord. ये कभी अकस्मात नहीं होता ये भगवान के द्वारा पूर्व नियोजित है He arranges all of this just so that we can get out, get out of the illusion of this material world. ये भौतिक जगत के अंधता से हम मुक्त हो सके ये भगवान की इस तरीके से व्यवस्था है And we should be hate, we should despise all of this competition and all this rivalry and fighting between one and another. ये भौतिक जगत के प्रतिस्पर्धा से हमें बाहर निकलना चाहिए We want to have the perfect environment where there's perfect peace and cooperation, love and trust and cooperation, everybody working together for the pleasure of the Supreme. So that is Krishna consciousness. Actually, Krishna consciousness, you can see the spiritual world is here in this in the Krishna consciousness movement. आध्यात्मिक जगत जो है भगवान कृष्ण के चेतना के रूप पर हमारे बीच में विद्यमान है Everyone is here, the servant of the deity, the servant of the founder Acharya, and we are all simply servants and offering whatever we can for his pleasure. तो यहाँ पर आप देखते हैं भगवान विद्यमान है और हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य भी विद्यमान है हम जो भी कर्म करते हैं उनके हेतु करना चाहिए और उनको समर्पित करके करना चाहिए We serve Krishna here and in the future we'll go on to serve Krishna in the spiritual world. हम भगवान कृष्ण के सेवा यहाँ पर करें और भविष्य में हम यहाँ से जब निकले तो भगवत धाम में भी वही कार्य करें कृष्ण will arrange, he will ये भगवान कृष्ण जो हमारी रक्षा करें Arranging, sometimes we go to the planet where Krishna is appearing, take part in his pastimes in this material world. हो सकता हो आप ऐसे एक युग में पहुंचे और लोग में पहुंचे जहां भगवान वहां पर अवतरित हो रहे हो और भगवान के लीलाओं में आप भाग लेने पहुंचे तो इस तरीके से आप भगवान के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करें और कृष्ण arranges this whole drama just to bring us back to him. ये भगवान कृष्ण के द्वारा किए गए ये बहुत बड़ा अभिनय है कि हम उनके पास पहुंच And the same way the drama of the Yadus, how they all appeared and they, they enjoyed wonderful pastimes with Krishna and then they all disappeared. तो जिस तरीके से भगवान के जो अंतरंगा शक्ति हैं ये सब यदुवंश में अवतरित हुए और लीला करने के बाद सब भगवान के धाम पे हैं Okay, any questions? कोई प्रश्न है आपको Yes, Madam Haribalavi? Yes? मैं Krishna 是吧 suffering before they're able to depart from the world. हाँ, ये भगवान की व्यवस्था है हम देख रहे होते हैं कई बार भक्त जो है बहुत सारे कष्ट पाकर इस धराधाम को छोड़ के जा रहे होते हैं So it's uh, is it the arrangement of Krishna? Yes, in some ways it, it, everything is the arrangement of Krishna, and it's according to our own qualification. हाँ, ये सत्य है हमारे निजी योग्यता के आधार पर हमें इस प्रकार से गति मिलती है Sometimes with that suffering which they go through before they depart from the body, it's to finish off some karma which is remaining. तो ये हो सकता है इस प्रकार से है कि जब वो शरीर को त्याग रहे होते हैं उनके कुछ पूर्व कर्म बच गए होते हैं उसको उपस्थ के रूप में पाकर फिर शरीर को त्यागते हैं It's we're not able to control these things. हम इसे कभी भी अपने हद में नहीं रख सकते There was one lady, she wanted to commit suicide, and she dressed herself in a full sari, <laughs> and she went to the Ganga to drown herself. तो एक बार की कथा है कि एक स्त्री जो है वो आत्महत्या करना चाहती थी और सुंदर से साड़ी पहनकर गंगा में पहुंची So to take bath in a full sari is fatal, you know, that's a, you know, very, you, you're going to drown, you know. But this lady, although she had the full sari and she went to Ganga, somehow she couldn't drown, <laughs> you know. <laughs> she would get washed back to the shore. तो जब आप पूरा साड़ी पहन के ढंग से जाते हैं तो साड़ी में जब आप स्नान करने होते हैं उसमें हवा बस- घुस जाता है तो आप डूब नहीं सकते तो वो मरने के लिए गई थी और जब कूदी तो वो मरी नहीं वो साड़ी की वजह से वो फिर बह कर जो है किनारे पे पहुंच गई But sometimes you got people, they're just, they don't even, they're not even taking bath. They're just walking along the shore of the Ganga and sometimes the land will cr cr break and they'll fall in the Ganga and drown. कभी कभार ऐसा होता है कि लोग वहाँ पर गंगा के किनारे में स्नान करते हैं लेकिन उद्देश्य से नहीं जाते हैं कभी ऐसे ही चल रहे होते हैं और गंगा का एक मिट्टी का हिस्सा धस जाता है और वो गिर जाते हैं वहीं पर डूब के मर जाते हैं hmm, so, All of this is going on under the direction of the Supreme Lord, under the laws of material nature. इस सारे कार्यों को हम इस प्रकार से समझें ये भौतिक जगत के अंतर्निहित तो होते हुए ये सारे कार्य भगवान के द्वारा कराए जाते हैं But where you you see somebody, know. They're not able to die immediately. They're just suffering and they're laying there in the dead body on the body and you can't do anything and they're just suffering. Then it, we can understand it's just some karma they have to work off before they can leave the body. तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कई बार जीवात्मा जो है बिस्तर में पड़ा हुआ होता है कुछ कर नहीं सकता हाथ पे चल नहीं रहा होता है और कष्ट पा रहा होता है ये उसके पूर्व जन्म के कर्म के फल का आधार है We sort saw some few devotees like that, even sannyasis, you know, and they were in, you know, they're trying, they're waiting to leave the body for some, quite some time and suffering and suffering. You just have to wait, you know, you, you think we're not in control, Krishna arranges. कई बार हम देखते हैं जो सन्यासी रूप में रहने वाले जीवात्मा हैं वो भी इस तरीके के कष्ट पाते हैं और इस कष्ट से हम कुछ नहीं कर सकते हैं हमसे अपेक्षा के सिवा और कुछ नहीं कर सकते Even you may fast, you didn't eat anything, you just were thinking, I'll just die or fasted and still sometimes you don't die, you're still living. कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं हम अगर उपवास में रह लें तो हो सकता हो हम जल्दी मृत्यु वरण कर ले और जल्दी हम शरीर को त्याग दें फिर भी हम ऐसे नहीं कर पाते So we just have to surrender to what is the plan of the dear Lord. हमें श्री भगवान के प्रति समर्पित भाव रखना चाहिए. We live by His grace and when He dies also by His grace. हम उनके कृपा के हेतु इस संसार में जीते हैं हम उनके कृपा के हेतु इस संसार से मृत्युवरण करते हैं That is for the devotee. And for those who are not devotee, then they die by the, the laws of nature, by the, the modes of nature. तो ये प्रकृति के नियम के अनुसार ही हम इस संसार में गति करते होते हैं But the important thing is that you want to die in proper consciousness. Uh, ideally, you want to hear the holy name. तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम मृत्यु वर्ण करें एक शुद्ध भगवत चेतना के द्वारा And we see devotees go to the holy dham, to be in the holy dham, it's a good place to leave the body. If you can go to the holy dham, then you want to at least try to be with some devotees. ऐसे भक्त लोग सोचते हैं कि अगर हम पवित्र भगवान के लीला स्थली में पहुंच जाएं, वहां पर कुछ भक्तों का संग करके शरीर को त्याग कर लें And be with the devotees, they will help you to remember Krishna. They will read the books to you, or they will chant the holy name to you. तो वहाँ पर भक्त लोग आपके समक्ष जो है भगवान की लीलाओं का श्रवण करवाते हैं और आप उसको सुन रहे होते हैं They just recently we had the departure of one uh, very senior devotee, His Holiness Kadamba Kanna Swami. He was a famous kirtanier and a spiritual teacher also. So he had cancer and he, he knew he didn't have a long time to live. So he completed everything and went to Vrindavan and stayed in Vrindavan, waited for his departure. निकट भविष्य में एक हमारे उच्चतम जो सन्यासी थे वो अपने शरीर को त्यागने के लिए वृंदावन पहुंचे थे उससे पूर्व उन्होंने सारे कार्यों को अपना संपन्न कर लिए थे उनको कैंसर था उनका नाम है श्रीपाद The doctor told him he thought, you know, maybe you'll live till about the end of the year. So he, he went to Vrindavan about October and he was waiting there. The end of the year came and he was still there, you know, still living, not having too much pain. But gradually, you know, it took a bit longer than what the doctor thought, but eventually it happens, you know, that he, a few months later than what the doctor said thought. Doctor के कहने के अनुसार वो जो है अक्टूबर के महीने यानी कि एक साल के अंदर उनको शरीर त्यागना था तो वो वृंदावन में पहुंचे और अक्टूबर का महीना हो गया था वो शरीर को त्याग नहीं रहे थे उतना कष्ट नहीं था लेकिन डॉक्टर के कहने के अनुसार कुछ ही दिनों के बाद वो शरीर को त्याग दिए with devotees and they were chanting the holy name. So very auspicious departure. तो वहाँ पर वो भक्तों के संग में रह रहे थे और भक्त जो है भगवान का गुणगान कर रहे तो गुणगान को श्रवण करते हुए उनके शरीर को त्यागे इसको कहते हैं आध्यात्मिक गति How long it takes, we don't know when we're going to die, but we know we're going to die one day. हम कब तक इस संसार में रहेंगे और कब शरीर को त्याग करेंगे हमें नहीं पता लेकिन ये पता है कि एक दिन हम शरीर को त्याग कुछ भक्त जल्दी चले जाते हैं और कुछ भक्त जो है लंबा समय तक रहते लेकिन ये सत्य है कि हम सबको एक दिन करना है. Hmm? Everyone, nature of the material body is going to die. ये भौतिक जगत का भौतिक शरीर का उद्देश्य है एक न एक दिन हमें इसे त्यागना होगा Bhagavad Gita said, for one who has taken birth, death is certain. भगवत गीता में कहा गया है जो इस संसार में जन्म लिया है उसका मृत्यु सुनिश्चित है And after we die, then we take birth again. जब हम मृत्युवरण करेंगे हमारा जन्म लेना भी है Because we just give up one body, we're going to take another body. क्योंकि हमने एक शरीर को त्याग किया है दूसरा शरीर अभी धारण है But for the, for the soul, there's no death. लेकिन आत्मा के लिए कोई मृत्यु नहीं है It's only the change of the body. ये शरीर एक देह का परिवर्तन है So we have to be patient and see what is the plan of the, हमें धर्म पूर्वक ये देखना होगा कि भगवान का नियम के अंदर क्या है व्यवस्था and use time in the good manner to prepare for living this body ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम तैयारी करके शरीर को त्याग दें to become detached from material things हमें भौतिक जगत के ये सारे वस्तुओं से विरक्ति के भाव को अधिकतर भाव से लेना होगा And the way to become detached is by becoming attached to Krishna. जितना आप भौतिक जगत से विरक्ति के भाव को अंगीकार करेंगे उतना ही आप भगवान के प्रति आसक्ति के भाव को पा पाएंगे Every day chanting the holy name. प्रत्येक दिन भगवान का विशुद्ध नाम का वो करें. Spending two, three, four hours every day to chant the holy name. प्रत्येक दिन दो से तीन घंटा चार घंटा आप भगवान के इस दिव्य नाम को लेने के लिए And reading, reading books like this, a big book. प्रत्येक दिन ग्रंथों का अध्ययन करें People sometimes see the book, oh, you read such a big book. कभी कभी लोग देखते हैं इतने मोटा ग्रंथ को देखते हैं इतने मोटे ग्रंथ का आप अध्ययन कब से हो We don't just read one, we have many big books. हम सिर्फ एक ग्रंथ का अध्ययन नहीं करते इस तरीके से अनेकों ग्रंथों का अध्ययन So these books are for us to help us to become attached to Krishna. Okay, Hare Krishna. Thank you. Any other question? Yes. You will like to show it. first of all, she wants to express her gratitude uh, to Guru and to all the devotees who attended Raga Yatra. She had a lot of uh, surprise and pleasant experience in the Raga Yatra. The question is that uh, as a new five who is um, uh, who has done not very long time Southern Bhakti, uh, she wants to know how to get rid of the anartha by the uh, mercy, by uh, the mercy she gets, how to absorb all the mercy and tr- transform the mercy into the strength and, and also how to share the mercy. Thank you. माता जी का प्रश्न इस प्रकार से था कि सबसे पहले वो धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं इस प्रकार सुंदर प्रोग्राम में भाग लेने के लिए और विशेष करके रथ यात्रा में भाग लेने के लिए ये उनके जीवन का एक बहुत सुंदर और निजी अनुभव रहा और उनका प्रश्न इस प्रकार से रहा कि नूतन भक्त के अवस्था में हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ रहता है और इस अनर्थों से हम किस तरीके से मुक्त हो पाए और हम कृपा को किस तरीके से प्राप्त करें और दूसरों को कृपा कैसे बांटें So you get rid of the anarthas, you get rid of all the dirty things, the unwanted things from the heart, simply by engaging more fully in the process of devotional service, particularly hearing and chanting and, and doing service. आपको इस अनर्थ से निवृत्त होने के लिए सिर्फ तीन कार्य करना होगा आपको भगवान का दिव्य नाम को लेना होगा जब और कीर्तन में भाग लेना होगा प्रसाद सेवन में भाग लेना होगा और भक्तों का संग करना होगा Sometimes people don't have much taste for hearing and chanting, so they need to do more practical, physical service. कभी कभार भक्तों के अंदर जब करने की और भगवान का दिव्य नाम लेने की जो है इच्छा प्रबल नहीं होता तो उस परिस्थिति में उन्होंने जितना भी हो सके शारीरिक श्रम जो है भगवान के लिए करें श्रीमद भागवतम से श्रुशुश्रोषदान वासुदेव कृता रुचि षण्महत से माया विप्र पुण्य कीर्तन से By serving the devotees, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the message of Vasudeva. तो ये भगवान वासुदेव का जो है वक्तव्य हमारे लिए है श्रीमद भागवतम के आधार पर कि भक्तों का सेवा करना जो है कृपा का अहित्व की प्राप्ति का एक मुख्य कारण बनता है तो अगर आपको रुचि उसमें नहीं होता तो इस प्रकार से सेवा के द्वारा रुचि ले लें So very important to do service. Try to take every opportunity to do service, you know, to do cleaning and washing and service, wherever you can help. That's very purifying. तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा शुद्धता का प्रदान करता है अगर आप सफाई में व्यस्त रहते हैं और भगवान के दिव्य जितने भी कार्य हैं उनमें अपने आप को संलग्न रखते हैं You may say, oh, cleaning the temple. No, actually, it appears like you're cleaning the temple, but actually you're cleaning the heart. तो आप यहाँ पर आते हैं मंदिर की सफाई करने के लिए अगर सही मायने से देखा जाए आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे आप अपना हृदय का सफाई कर रहे हैं And then how to take advantage of the mercy, you've been get, receiving mercy from devotees. So you take advantage of that mercy by applying the, the mercy which people have given to you. The mercy is really the instructions, the teachings which they've given you. So if you apply these teachings in, in Krishna consciousness, then that will be how you can take advantage. कृपा जो है आपको दिए गए अनुशासित शब्द और इस अनुशासित शब्द को अगर हम जीवन में उतार लेते हैं और उसी के आधार पर अगर कार्य करते हैं ये भक्तों के द्वारा दिए गए कृपा है Sometimes we give instructions and people don't care, they don't take advantage, they don't follow. So then there's no benefit. जब ये अनुशासित शब्द कभी कभार हमें आता है हम उसको उतना फेर ज्ञान करके छोड़ देते हैं उसको हम जीवन में उतारते नहीं है तो आप देखा जाए तो यहाँ पर कृपा से वंचित हो गए Teacher may say you should read the books, read Prabhupada's books. If we don't read them, then what can we do? तो यहाँ पर हमारे जो शिक्षक है हमें बताए हैं रीड प्रभुपाद बुक से प्रभुपाद जी जो है अपने पुस्तकों को ग्रंथों को पढ़ने के लिए अनुरोध किए हैं अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो कृपा से वंचित Keep the book at home, you never read it. What's the point? तो हम ग्रंथों को ले जाकर घर में रखते हैं और कभी अध्ययन नहीं करते तो क्या अर्थ हुआ इसका Hmm, Of course, it's good you got the books at home, but still it will be better if you read them. ये अच्छा है कि ग्रंथ आपके गृह में है लेकिन और भी अच्छा है अगर आप इस पर अध्ययन करें And how to, how to give the mercy, how to share the mercy? Well, just because people give you mercy, then you give the others mercy. Distribute whatever you've received, uh, whatever knowledge, whatever you've learned, then you share it with others. ये जो कृपा है एक आदान प्रदान की प्रक्रिया है जिस प्रकार से आप दूसरों से कृपा को प्राप्त करते हैं उसी प्रकार से आप इस कृपा को आगे बढ़ दीजिए यू जरूरी नहीं है कि आपका ज्ञान पर्याप्त हो लेकिन अब जितना भी ज्ञान रखते हैं उतने ज्ञान को दूसरों के प्रति संभावित अवस्था में बांटने की प्रयास करें Is it clear? Okay. Any other question? Yes, Prabhu. Oh, I will This Prabhu actually is the man who donated the Prabhupada deity, paid the cost for the Prabhupada Murthy. So we're very indebted to his service. Hare Krishna Maharaj, thank you for the wonderful class. Uh, you mentioned about reading and Prabhupada also emphasized quite a bit on that. But uh, say you will have uh, issues of uh, trouble concentrating for a long time reading, but uh, you like to listen while you're working, cooking, and doing other service. Uh, now we have uh, various online, you can listen to the lecture, what happened in Vrindavan, say, Senior uh, is not the same to listen to the lectures, uh, which most, most of us, uh, if you're having issues, uh, concentrating on reading. का प्रश्न है कि अब ऐसा हो चुका है कि ऑनलाइन में बहुत सारे क्लासेस आते हैं हम कल कंप्यूटर बुकिंग कर रहे होते हैं जब खाना बना रहे होते हैं तो उस समय हम क्लास को सुन रहे होते हैं और अनेक प्रकार की कथाओं को श्रवण करते हैं क्या वो कथा का श्रवण और ग्रंथों का अध्ययन दोनों समान है Yes, some there's benefit there. You're hearing, but it's not as good as being directly in front of the speaker and just focusing fully on what's being ठीक है आप कुछ हद तक उसमें से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं श्रवण के द्वारा लेकिन सीधे तौर पर सामने बैठकर जो कथा का श्रवण करते हैं उसमें आप वक्ता जो है उनके प्रति ध्यान को केंद्रित करके सुन पाते हैं तो उससे जो है ज्ञान अधिक मात्रा में प्राप्त होता है we can hear uh, chapati classes and everything we can hear so many lectures but the question is how how attentively are we hearing the lectures? तो ये अ, चौपाटी में क्लास होता है न्यूयॉर्क में क्लास होता है हम सुन रहे होते हैं हमें ये देखना हो कि कितना ध्यान पूर्वक उस कथा को हम श्रवण करते हैं And Of course, you, you, you're at home, you do other things. Maybe you, you're cooking at the same time, or you're doing some laundry or clean. You're trying to listen. So we, we hear, but we don't hear so fully. हम सुनते हैं कई बार कपड़े साफ कर रहे होते हैं खाना बना रहे होते हैं हम कथाओं का श्रवण करते हैं लेकिन हम ढंग से या ध्यान पूर्वक उनको श्रवण नहीं कर रहे होते hmm, तो हम कुछ वहाँ पर श्रवण करते हैं कुछ हद तक हमें कृपा प्राप्त होती है लेकिन इसका अर्थ नहीं है इसका अर्थ यह है कि हम जो है बहुत ध्यान पूर्वक इसको श्रवण a devotee asked Prabhupada, what's better? He said that I should read the books myself or I should go and hear from some other devotee, some senior Vaishnava, that I should go and hear from them. प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न करा भक्त ने कि प्रभुपाद जी बताइए इन दोनों में से कौन सा कार्य सठीक है मैं अपने आप स्वर्ण ग्रंथों का अध्ययन करूं या किसी सीनियर भक्त के पास जाकर वहां पर कथा का श्रवण करूं जो property better you go and hear from the devotee तो गोपाल जी ने यहाँ पर कहे कि ये अच्छा है कि आप जाओ इस भक्त का श्रवण करो बिकॉज दे वो प्रूव योर ईयर दे वो मेक यू हियर क्योंकि वो आपको श्रवण करने की क्षमता को प्रदान करते हैं hmm. They're not going to let you sit and sleep. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम बैठ के श्रवण मतलब पढ़ रहे हो और सो भी गए They're going to say, are you paying attention? Are you listening? तो वहां पर जब आप कथा का श्रवण कर रहे हो तो, तो श्रोता बार बार ये जो वक्ता है बार बार कहते हैं क्या ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हो क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हो They want to make sure that the message is going in. क्योंकि वो जो वक्ता है वो अपने आप को स्थित करना चाहते हैं कि जो वो वक्त दे रहे हैं वो आपके कान के अंदर से प्रवेश कर रहा है. We get some people they're sitting at home and they say, oh, no, I'm hearing class, but they're sitting smoking cigarettes at the same time. कुछ लोगों को मैं देखा हूँ वो घर में बैठे हुए होते हैं और क्लास सुन रहे होते हैं साथ में सिगरेट भी पी रहे होते हैं So, <laughs> they're hearing, but they're not hearing very serious. वो लोग सुन रहे हैं लेकिन सीरियसली नहीं सुन रहे So it's important you hear very carefully. Right? With rapt attention, submissive hearing. तो आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करें And then it has the full effect. तो उसके बाद जो है पूर्ण ज्ञान करें Yeah, hearing, oh, yes, it's good, you know, hearing all day, you can be hearing all day. I, I one devotee I know, his job is in uh, computer and he's working doing graphic design. So the whole day he's sitting hearing lectures. He hears the whole day. तो मैं जानता हूँ एक भक्त को जो ग्राफिक डिजाइनर है और कंप्यूटर में बैठ के डिजाइन बनाते हैं तो पर पूरा दिन बैठ के उस It's very good. बहुत अच्छा है You get a lot of knowledge. ये आप बहुत सारे ज्ञान का प्राप्ति करते हैं Mm. But you have to also apply the knowledge. That's also hearing. Hearing is one part we have to use it श्रवण जो है जीवन का एक अंग है लेकिन आप इसको व्यवस्थित रूप से व्यवहार कर पाए we don't just want to become ज्ञानी just to have a lot of knowledge हम एक मार्ग में देखा जाए तो हम ज्ञानी नहीं बनना चाहते बहुत सारे ज्ञान को but whatever we understood we want to use it जो हम समझ पाते हैं वो भगवान की सेवा में लगाना Yes. but What did you hear? What were they talking? Oh, I don't know. You sat there for an hour. You didn't hear anything. आपने क्या सुने ओह मैंने सुना तो बहुत कुछ लेकिन पता नहीं तो इसका मतलब है आप घंटों तक सुनते रहे दिमाग में कुछ नहीं गया So So how important is uh, reading Prabhupada books rather than uh, watching this uh, WhatsApp messages, uh, giving some lectures and uh, coming as a comments in the WhatsApp in the mobile. How important is that to read the Prabhupada books rather than watching that? Yes, of course. Reading Prabhupada's books is very important. And with the mobile phone and everything, there's so many things to distract us. But you have, we have to get the, the basic right, the fundamental principles are there in the books. You're not going to learn everything just by sitting in front of your mobile phone all the time. You have to hear, you have to go through the books. So that's why we have these courses, we have this uh, Bhakti Shastri, and it's very important. Anybody wants second initiation? The second initiation, you must be qualified Qualification is they should have studied Bhakti Shastri. And, and they should know it. They should not just memorize some things and then forget it. Some people do Bhakti, oh, I finished Bhakti Shastri, and you ask them one sloka, hardly they know even one sloka. They memorized before, but then they forget everything. They never use it. तो यहाँ पर हमारा प्रश्न था कि कितना महत्वपूर्ण है ग्रंथों का अध्ययन करना प्रभुपाद जी का और साथ में ना कि मोबाइल में दिए गए बहुत सारे मैसेजेस आता है उसको देख के हम समझते हैं इसी को पढ़ने यही काफी है तो महाराज जी का उत्तर इस तरीके से था नहीं हमें ग्रंथों का अध्ययन के ऊपर और ज्यादा जोर देना होगा ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से हमारे पास जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सही ज्ञान होता है और मोबाइल में दिए गए जो ज्ञान है वो मिश्रित होता है और उस ज्ञान के माध्यम से हम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते और कई बार ऐसा होता है कि इसी तरीके से हमने जो द्वितीय दीक्षा के लिए ब्राह्मण दीक्षा के लिए नियम बनाए हैं तो उसके लिए नियम रखा गया भक्ति शास्त्री का कोर्स करना कई बार भक्त लोग भक्ति शास्त्री का कोर्स करते हैं कुछ श्लोकों का उच्चारण भी कर लेते हैं लेकिन परवर्ती मुहूर्त में जब हम प्रश्न करते हैं तो उन श्लोकों का एक भी श्लोक उदित नहीं कर पाते यानी कि बोल नहीं पाते इसका अर्थ ऐसा नहीं है हम ज्ञान लेते हैं उस ज्ञान को समझते हैं और जीवन में प्रवाह करने के लिए ही व्यतीत करते हैं So like this we want to understand. Yes, very important. Read pro- have a program every day to try to read. Even if you spend like 10, 20 minutes, half an hour every day. But make a point to read Prabhupada's book somehow. And then this way go through Prabhupada's books in the course of your life. You must read the all purpose books. आपका जीवन का तो लक्ष्य होना चाहिए प्रभुपाद जी के संपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन करें और प्रत्येक दिन कुछ समय निकाल कर प्रत्येक दिन बिना किसी परिवर्तित के प्रत्येक दिन कुछ समय निकाल के प्रभुपाद जी का इस ग्रंथों को नियमित रूप से अध्ययन करें mm-hmm. So always keep, keep one book with you wherever you go. You should always carry a book You came out, many of you come from China, you didn't bring any books with you, not even one book. I don't see any. Of course, everything's in the mobile phone. So <laughs> maybe you read it in your mobile phone. Uh, you can read for Prabhupada's books in the phone. We have also in the phone. You can read so from the, your mobile phone. You can also read Prabhupada's books. तो मैंने देखा कि आप लोग सब चाइना से आए हैं और आपके पास शायद ही किसी के पास एक ग्रंथ होगा सबको एक ग्रंथ हमेशा अपने पास रखना चाहिए उस ग्रंथों से आपको अध्ययन करना चाहिए हाँ आज के डेट में मोबाइल के अंदर ग्रंथ होता है लेकिन फिर भी ग्रंथ रखना चाहिए It's very convenient. Whenever you go, you always have your phones with you. So make a point to use it to read proper books. ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास हमेशा मोबाइल फोन होता है और इसके अंदर सारा कुछ होता है लेकिन इसको व्यवहार में लगाए कि इसके अंदर सारे ग्रंथ है इससे विकास रहता है नियमित Questions and high power. ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए ग्रंथों को अध्ययन करने के बाद उसमें से क्या चीज समझे वो दूसरों को जाकर बांटे कई बार ऐसे होता है कि भक्त पढ़ते हैं लेकिन उसमें से कुछ भी समझ नहीं पाते So it's important that whatever you're reading, you have to discuss it also and understand it. जो ये बहुत जरूरी बातें हैं जो भी आप अध्ययन करते हैं वो आपस में चर्चा करें समझने के लिए Any other question? Okay, we'll stop here then. Thank you. Hari Krishna, Srimad Bhagavatam.